Thierry, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux d'être euh, avec toi aujourd'hui, dans cette agence de Cogolin. Heureux de vous recevoir euh, dans ces nouveaux locaux. Comment on explique le, succès sur 30 ans voilà, comment, Parce que c'est trois agences, comment on se développe dans son secteur Je ne connaissais rien au métier, donc j'étais autodidacte, j'ai appris, euh, j'ai beaucoup écouté. J'ai fait partie du conseil d'administration de la FNAIM pendant plusieurs années. et ensuite, j'ai fait partie d'un réseau, qui est le réseau qui avait été créé par la FNAIM, qui s'appelle l'adresse, euh, pendant 10 ans. Et en fait, c'est avec ce réseau euh, et grâce au réseau et, euh, que j'ai appris le métier, que j'ai appris à manager, que on m'a expliqué bah, les, systèmes de bilan, enfin, les, obligations qu'on pouvait avoir, etc. C'était ta formation, c'était plus simple. mais Voilà. Deux questions en une, c'est quoi les recettes du succès et c'est quoi les conseils que tu donnerais à la jeune génération Les recettes du succès, c'est... Hum, c'est d'être humble dans tout ce qu'on fait, dans tous les cas. L'exemple que j'ai, c'est quand j'ai créé le service syndic, je pensais moi que, euh, euh, dans la mesure où on était connu, qu'on existait depuis longtemps, que les gens je les connaissais, que euh, que le service syndic allait prendre de l'ampleur très rapidement. Alors ça n'a pas, été le cas. Et en fait, il faut, remettre, il faut travailler, retravailler et remettre sans arrêt, et se remettre sans arrêt au travail. Même si on a l'impression de savoir, même si on a l'impression d'être connu, eh ben, il faut le remontrer sans arrêt. Et puis, la communication, dans tous les cas, tout ce que l'on fait, c'est-à-dire la présentation qu'on a, euh, même quand on vend, il faut présenter l'agence, il faut présenter le service syndic, il faut présenter le service location. Euh, on a des triptyques, donc on essaie de communiquer énormément euh, sur tout ce que l'on fait, sur la réussite qu'on a aussi, sur les gens qui nous font confiance. Je suis allé il y a, en septembre, je crois, au salon Rent, et puis quand on est là-bas, on se dit mais monsieur à la ramasse, je suis pas bon, euh, en communication, tout ce qu'ils disent de faire, mais je ne fais pas. Et puis finalement, dans l'avion, quand je reviens, euh, je me pose, je, réfléchis et je me dis, mais euh, est-ce que la vie dans des grandes villes est la même vie que ce qu'on a ici Quand je suis allé à Paris, je me suis aperçu que les gens, ben, ils se regardaient plus, les gens parlaient tout seuls dans la rue. Euh. mais ici, on est en province, les gens se connaissent. si je commence à communiquer par des robots, par Internet, en, en expliquant aux gens que oui, ils ont vu un bien, mais que j'ai peut-être autre... C'est pas ça mon métier. C'est pas important de, vendre tel ou tel. La priorité pour l'agence et la communication ici, c'est de faire venir les gens. Après, je sais que le talent des gens avec lesquels je travaille feront qu'ils arriveront à vendre, à louer ou après. Mais si, si j'amène les gens ici, tout le monde aura des résultats. Merci beaucoup Thierry. C'est moi. À bientôt. Au plaisir.